dagata xadole inki ayrato namabolihi milinage daga keenyan xood daabisonu intibidmetanihtan ikiraaro abinal aso asaaki maxsinta imintetanihtan tamomile afaraka kayaka magaalada doso kee konstrakshn biroqatuna tatadera gedisehtan mitambulem taaraxala barsalukuy tatadera gedisehnyanta biro tama abeniti namalfike konaboluku daga keenyan xood daabisanami tama abenihinin mitiyaabin ulsaluku farxil daavisnehilan xoodhuy xoodhu maangonnahtu manfucli macna eela daavisaninnaka awakabo xoodh nicin baadhu ni baadhulu iraaw tekkekii silaytitiyah tekkekii maangotub dhicli naharaaka ahaa ruffune hayte baaruk bilca woycarraay baaruku nuuri nammehatohoy kaadu baaru dhayluku baarunniyalee baaruk micin fadhahaya maraka kalbi rufto أساكو يتامرفني هايتي يوك عم بس أنا ما دابس أنا حرا إلا أبوك كنت فنا ليتت حركات gami tet gami gaha ila saak fana tet andur se gami fan gahan hi amu gah kahan le dah yahan hi apna ma fad tabiro ku sa alahin hin gifta muhammad ali barsalo ku tabiro adalla dabsana hin dubu kina ka tunna hay samara kay gitite adalay xor dabsana hin ruuxa bixisa kay taaro halka tunna xor dabsana mihta deera abaka ma xisi abak ma xini hin ke barsalo ka tunna hay samara aday ma hin dubu kina ka tunna hay hay ila gohina bahinan tuddi ilehtanimtiyabim sektor hadlu namal fi ila namal namal malfii ka koona bolu ilaa sidii xalfi fanhina tanimi samara magaalay biiroo haddaa ka dhabbahana makaa abenno yanamaaf kadhino biiroo haddala asaaka gidda inikik nadaafattak cimisne biiroo haddaha nadaafattay fadhimaa sugtee nahaa biiroo haddal weligu sugtee tanif mango masoosi yaay biiroo hadda ayay maa cilmi afkanabne xoor daabise biiroo haddal abak maaxisne aha girakaadu magaalal awcukuu ahagdu mala britaka hakai karvistonka hayahaynihi fuuxa fanhimaatu ahayn programka hadhabahaynihi andhadhoosu bixisnehnahinan aruuxalugsuuneehi xilaalohu leetamomiike ilaa adababaya fanahayan araxay soddon kilixey fana hoobishahyan gitaay manaharayak hoobishahyan gitaay duma agadka gartinaani xoor lecdeenihinan araxkinuku awayuhu durlaakini xoor kakbaye xoor lemiyanay نمها ريجرين فاي نمها كا عند دوشي بروجرام كاني يبري آه، أو كك في عادي سادا يتحلن كه ونها رانا بهين هي وتمت اللي حلسنا نحف كلينو هي أنا مدينو موي حجي لا كاتار حلقاتنا هبيركو حجي لا سعلهين نقفتا أحمد نور سالمي كاتون كاتنا برسلوك يا قد حدل تنتي بدمهتني تنت الديرة ابن الأسون وكيقف حفنا كاتون نهاي مقالة التوسلوي مقالة عليه هي عنوه إتاما كاتنا هبين الأسهو تحول كاتنا هذا عفر بالو لهتني تنعنا كاي نبهين هي الريب تقوي تهتني تنبتك إنه تنميز حسم xaaradda bishii ayro ila xagu hayro kinni musabatala nasixadulu ninkii kadamalimaad ministri xadulu una milyonu madaxdabankitu alfi nahtanihtanihtan xara magaalo lulu daabisaanama hadafay nana saaku nuliru xadulu namal fikitu takkitan xara daabisak ma isneehi daabisiyadu bukinaya kulli lumu kulli xadaan mahan lis hayahaynihi subarwijinihi kay xara kay migacal hayahaynihi xara ilaa shahadaytu فديه منولي مس فروحي مس بطلا أبي رنو إني تهتن تهتن تهتن مهرة ليلا كل مس حرا لم يجعل كينه مرة بهاي هينه دحرسي لونه taxuuruyi inibeefanahaa ineekiif cininkei loosiisekeetunahay kattate eddaabuunahu taama abyaanideekeetunahay miraaxiniina bahinihan dooridigerenu adxugees xiseenimiitiudhigam ibsikacfarfiheddhahawlaytu maxamed ayuu samaram